Er FN like viktig for Norge og norske interesser som vi har trodd fram til nå? Greier FN å tilpasse seg nye globale maktstrukturer? Og ikke minst, finnes det noe alternativ til FN-sporet? Dette svarer regjeringen på når den nå legger fram en ny stortingsmelding om Norge og FN. Og Det denne meldingen gjør, er å oppdatere det i forhold til der vi er i 2012. Og Det vi finner, er at fortsatt er FN en veldig viktig arena for Norge det er her havretten ble vedtatt, som var viktig for norske kyst, norsk eh, virksomhet på kontinentalsokkelen, alle slike spørsmål. Eh, og det er fortsatt FN som er vårt viktigste virkemiddel når det gjelder samarbeid for å bekjempe humanitære katastrofer, bidra til utviklingshjelp, forebygging av konflikter. Så det har vært nødvendig å oppdatere den. Det er lenge siden vi har hatt en slik melding sist. Og så har vi kunnet foreslå også en del områder hvor Norge vil Eh, legge særlig vekt på arbeidet framover, og hvordan vi ønsker å påvirke FN og forandre der det er nødvendig. Vi ser at Sikkerhetsrådet er et sted som ofte blir blokkert fordi landene som er der, ikke blir enige. Vi ønsker en reform av Sikkerhetsrådet som skal gjøre at det mer reflekterer den verden vi lever i i dag. Vi mener at FN må bli flinkere til å jobbe på landnivå, altså det man gjør der ute hvor folk bor, ikke bare i møtesalene. Vi mener at, de, mener at de må bli flinkere til å forebygge moderne konflikter, altså de vi lever med i dag. Eh, det er jo forebygging som er det veldig viktige prinsippet. Når konflikten først er kommet, så er det ofte elendighet på gang. Men bli bedre på forebygging, og at FN kan bli enda bedre på områder som er moderne i dag, dessverre. Kvinner som krenkes, klimaendringer. At FN bruker sitt eh, potensial der. Og flyktninger fra denne tredje felt.